Abans de tot, agrair també la presència de, dels membres dels centres especials d'ocupació que avui ens acompanyen i eh, que tinguen eh, ben segur que aquest grup parlamentari estarà sempre recolzant-los i recolzant la tasca que fan eh, amb la gent amb, amb diversitat funcional i amb aquest col·lectiu d'especial vulnerabilitat que, eh, que realment necessitem de, del recolzament de tots els grups i de, i de l'administració. Per tant, anem a les solucions i a les solucions sàpiguen que nosaltres eh, avui sí que eixirem amb el cap ben alt, però eixirem perquè entraven ja en el cap ben alt perquè estem convençuts de que abans i, i ara i després estarem sempre recolzant aquest tipus de, de col·lectius. Nosaltres hem presentat una esmena, realment eh, és una esmena que afegeix algunes qüestions, eh, que considerem que era important eh, matisar i que estigueren clares dintre de la proposta que ha presentat el Partit Popular, encara que hem d'admetre que anem en prou sintonia amb, amb la proposta inicial que, que s'ha presentat. Nosaltres creiem, per, per donar solucions, que el mecanisme més ràpid en aquests moments per a fer el pagament de, de les subvencions 2016 és mitjançant els romanents de caixa eh, i creguem que el Consell al mateix temps ha de fer un esforç major eh, per a cobrir l'esgotament dels fons de la subvenció eh, del 2016 i per subsanar la, la situació que ha portat a que 28 entitats que a pesar d'haver entregat els expedients en forma i plaç es vegueren escloses per la, per la falta de fons. Creguem al mateix temps que no és sols una responsabilitat d'aquest Consell sinó que creguem també que és una responsabilitat del govern d'Espanya que ha de fer un esforç més important a l'hora de comprometre fons per a les polítiques actives d'ocupació i especialment aquelles destinades a les discapacitats en els centres especials d'ocupació. És cert que arribaren 38 milions, però arribaren 38 milions per a, entenem, per a totes les polítiques actives d'ocupació i eh, i és cert que abans els fons que arribaven eren fons dedicats en els quals eh, eren fons finalistes per a una activitat concreta i nosaltres creiem que efectivament eh, no sols deuen arribar a aquests 38 milions, sinó que dintre d'aquests 38 milions s'hauria d'especificar quins fons són els dedicats eh, als centres especials d'ocupació, i que es tingui en compte la demanda reial que tenim en aquests moments en la comunitat valenciana i que es tingui en compte també la pujada del salari mig interprofessional, que com saben vostès eh, ha tingut un augment en guany d'una mitjana d'un 8%. Per tant, eh, estarien demanant un augment d'aixòs 38 milions, perquè evidentment aquests 38 milions no són tots per als centres especials d'ocupació, sinó que eh, tenim altres polítiques eh, actives de treball per a, per a col·lectius d'especial vulnerabilitat i per tant eh, considerem que també el govern central ha de fer un esforç en en aquest sentit. Però com dic, no vaig a fer un debat ampli sobre aquestes qüestions que crec que al final podem arribar a acords, però sí que m'agradaria introduir i remarcar eh, el que està dient en aquesta intervenció, que estem parlant d'un col·lectiu d'especial vulnerabilitat i creguem que tenint en compte aquest aspecte eh, no va ser una bona decisió la modificació de l'ordre de subvencions per a passar-la a concurrència competitiva i establir al mateix temps que una vegada esgotats els fons, els últims en presentar els expedients quedarien fora i que al final ha derivat en que 28 entitats eh, quedaren fora de, de la subvenció i que per tant ara tinguem que estar eh, buscant solucions. I crec que no fou una, una bona solució i, un, i va ser una mala decisió, primer perquè creguem que ficar a competir un sector que nosaltres considerem que ja, que ja sofreix algunes de les perversions del propi model, que, que qüestionarem i que estem disposats a, a debatre i a millorar-lo, perquè ficar-los a competir creguem que fomenta un model que precisament eh, podem trobar que aquells centres adherits a grans empreses tinguen major avantatges a l'hora de competir front a aquells centres que eh, precisament fomenten eh, algo que, eh, que era tradicional del model, no? fins que el, eh, el Partit Popular el va canviar eh, en concret el senyor Aznar, perquè entraven les empreses privades, i era un model en el que tradicionalment eren associacions i fundacions les que, eh, les que tenien els centres especials d'ocupació i era un model que no competia en, en l'àmbit privat per, eh, per recursos. I creguem que aquesta competició per recursos no s'hauria de, de donar. Per tant, Eh, nosaltres proposem també que, que aquest model hauria d'anar eh, més cap a eh, centres amb, amb vocació d'associació o d'emprendedors, innovadors socials, que al final són els que mm, menys avantatges tenen a l'hora de competir si al final tot això es tracta de competir per recursos limitats, la qual cosa no, em sembla, no em sembla la més, la més adequada. Però com dic, eh, imagina que en la interpel·lació i en la moció subsegüent tindrem... Este debat es continuarà en, en posteriors plens. Crec que avui eh, es tractava de fer un debat eh, serè, buscant solucions, intentant arribar a acords i resoldre un, un problema molt concret com ha sigut els, els retrasos en els impagaments a, a centres especials d'ocupació actualment, i resoldre també la situació d'aquestes entitats que a pesar d'haver entregat els seus expedients en forma i plaç pues, s'han vist que eh, per enguany no tenien fons. Eh, en resum, hem presentat aquesta esmena a la que esperem que puguem arribar un acord i que sigui acceptada per el Partit Popular i que la resta de grups pues, accepten esta, esta PNL amb l'esmena incorporada del nostre grup. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Torres.